Melanie Tudwell, can you come down to the front and ask your question, please? Alan Jones will translate members. Mae angen i'n plant cael sicrwydd yn eu bywydau fel y gallant ffynnu a llwyddo yn yr ysgol, gan nad yw cabanau ar y iard yw'r ateb yn ysgolion gorlawn am yr Norfaen yn ôl cynghorydd Mobi, a does dim lle yn yr ysgol teg gyda dim ond misoedd i fynd cyn y garfan newydd dosbarth derbyn o tua 60 o blant yn cyrraedd yno, a fydd y Cynghorydd Moby yn manteisio ar y cyfle hwn a ddweud wrth drienni a gofalwyr sy'n poeni am frodyr a chwiorydd yn cael eu gwahanu ar safleoedd gwahanol beth yn union y mae'n bwriadu ei wneud i osgoi'r broblem hon gall ein blant ni ddim aros mwyach. This is a translation of Mrs Tudball's question. Our children need certainty in their lives so they can thrive and succeed in this school environment, as demountables on the yard are not the solution for overcrowding school, overcrowded schools in Torvine, according to Councillor Morby. And there is and there being no room at Esco Panteg with only months to go before the new reception class cohort of about 60 children are de destined to arrive there. Will Councillor Moby take this opportunity now and tell worried parents and carers that don't want siblings split up on different sites, what exactly he intends to do to alleviate this problem. Our children can't wait any longer. Councillor Morby, uh, Executive Member for uh, Children and Young People, would like to comment on that? Yeah, thank you, Mr Mayor. Uh, thank you for your question. Uh, Alec i saiz yn Saesneg na ar uh, you may recall that I have previously given a commitment to share the arrangements to be made for ASCO with the school, its governing body and parents and carers early in 2014.